haske ya koma du sanyi ya koma zafi komai ya canza komai ya tsaya cik koyaushe hasken zai zo ya kowa wannan duhu amsar da kowa yake nema kenan duniya ta yi tsits an shiga damuwa damuwar da bata kyale kowa ba ba makaranta ba kasuwa ba aiki haka zalika ba ci juna an umarce mu mu zauna a gida mu killace kanmu wallahi ba zai yiwu ba wannan ai shiryayyen abu ne kawai daga gwamnati siyasa ce kawai ake matalakawa akwai babban matsala ga mutanen da suke ɗaukar wannan cutar wasan kwaikwayo covid-19 gaskiya ce daga lokacin da muka fara karyata wannan cutar daga lokacin da muka ci gaba da kin doka akan wannan cutar a daidai lokacin ne kowa zai kamu da wannan cutar a cikin al'umma maganar yunwa gwamnati da masu wadata da ƙungiyoyi masu zaman kansu dole su taimakawa na kasa da su mai haƙuri mu bi doka tun an lallaba mu kafin a fara ƙarfi da yaji. lockdown zaman killace kai a cikin gida zaman da shine mafi alkhairi a gare mu duhun da shine mafi alheri kafin lokacin gushewar wannan cuta stay home stay safe covid-19 is real